kaj bonvenon a nia nova Zamenhofa medito. Mi volas legi kun vi eldiron el ne conata parolado de Zamenhof en la solena malfermo della prepara conferenzo de Ruslanda Esperantistoi en Sankta Peterburgo 1910. ancora parola spri la signifo de esperanto en la tiama ruslando ancora dum longa tempo pagio quarcentu effettiva e kai sincere parto prenata ai congresso della ruslanda i popoloi povas occasi nur sur fundamento neutral la unua el tia e congressoi estas la nuna tut Ruslanda congresso esperantista. En la congresso kiu nun malfermigas ne existos concurantoi kai malamicoi. Ne existos humiligantoi cae humiligatoi. Existos nur samideanoi cae sam regnano. Tial mi gioe consalutas la unuan Ruslandan esperantistan congresso, mi salutas gin duole, kiel esperantisto, kai kiel ruslanda. Do, estas interesse audi la echon de la vortoi en la Bologna Congresso homoi con homoi parton quiuna ni iam legis char in faris tutan diru serieto en la milito serio pri la Bologna Congresso. Sed mi volas atentigi pri la signifo de Esperanto en nazia contexto, char mi povas diri che chiam mi estas inter Nederlanda esperantistoi, o au se vi preferas nederlandana i esperantisto i mi tre ofte estas la la nura ne nederlandano kai do mi vere gioias kai juas la fakton ke ni parolas neutralan lingvon interni, char mi ne sentas min frendan kai mi pensas che chi oni organizas ion nasi nivele au loca nivele oni de vastrevi al uso de esperanto ciu uh, ciu o ne nur por doni o caso pratichi al comenzanto sed por garantii o diru novan centon, ciù ne? Cai la plei bona maniero estas uh, eh, clopodi havi ciam almeno unu partoprenanto sufficias esti unu kiu kies denasca lingvo estas malsama o la eh, nazia lingvo kiu estas oficiala en la lando, in caso, Chi vi pensas per tio? Ciu la vi tio esta bona maniero lini uh, eh, limi uh, se ne uh, tutte forighi la tenton crocodili cani alligatori en uh, in mia casa a o mani in no ne gravas no mi prepenso pretio di cum medito cum meditu cai Mi salutas vin, gis morgao, cae cia ciam, antauen, sen fine.